つむじ偉いじゃん偉いじゃんつむじ <laughs> つむじすごいじゃん だよ偉いあれ <laughs> 違った持ってきて。 距離じゃつまらないってねうまいじゃんつむじどこどこどこかなって